चली कौन है कौन है चली बाबा हम बहुत संकट में छे बाबा क्या ऐसे संकट आ गए है के कि तुम आज मेरे कुटिए में आए हो बाबा आज तक हम जत्ते भी प्यार कर लिए कोई ने हमरा जाने टीके छे बाली ससुर बागे देबो सारा पछौड़ी सैया मिल तो बुढ़ बागे ओ बाबू गे देबो सारा पछौड़ी सैया मिल तो बुढ़ बागे इटाब झुगुर झुंड भुगुर भुंड वाला बात करतिया मोइड़ के मुंह हो गेले हमरा ससुर बागे मोइड़ के मुंह हो गेले हमरा ससुर बागे देबो सारा पछौड़ी सैया मिल तो बुढ़ बागे छौड़ी सही मिल तो बुढ़वा के ओम जादू जंतर दैचियो तोरा हेन मंतर जे तीन गो घर वाला होबन त एगो रहे बाहरे त तो दोसरे घरे ढुकन आ तीसरे घर वाला खाली दूसरे के छौड़ी मोगी जरा सतन गीत गाबा तो के मिलतो तोरा के कर्म के रह खुश छोड़ी दो के तू धोखा केने रहियो हम तोरा पर भरोसा के रह खुश छोड़ी दो के तू धोखा के सन्नी के छोड़ के तू तो जाए छे ससुर बागे प्रकाश के छोड़ के तू तो जाए छे ससुर बागे बेबो शराब छोड़ी सैया मिल तो बुढ़ what you endure, Babu.